Carta escrita em 22 de novembro de 2020. Senhor Deus Pai, peço perdão pela audácia e falta de humildade em escrever-vos. Porém, como o Senhor bem sabe, o mundo está desfalecendo perante o coronavírus. Muitas são as teorias explicativas para o surgimento do mesmo, porém poucas são as resoluções encontradas para extirpação e combate deste agente invisível e destruidor, tanto do povo do Senhor quanto do povo do inimigo. <clears throat> Peço perdão pela colocação de ambos no final do mesmo parágrafo anterior. Porém, hoje, dia 22 de novembro de 2020, exatamente 1987 anos após o sacrifício do vosso digníssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em enfrentar a supla flagelação sem demonstrar ódio nem mesmo em um simples olhar, para que se ficasse comprovado que o amor, sim, deve se vencer. Hoje, que ao é despertar da sexta vespertina, encontrei-me escrevendo, ainda que sonolento, em um papel invisível com uma caneta invisível. Logo que internalizei a ordem dada indiretamente pelo protegido, fiel e trabalhador, Dr. Oscar Borja, Dr. Oscar Borja, sim, meu pai, o meu Deus e meu exemplo vital. Na escritura que segue, o mundo jaz do maligno, porém eu jazo, descanso no benigno, bem como muitos seres humanos fiéis à palavra do Senhor, ainda que neste ambiente descrente, também o faço muitos fiéis mansos e humildes, e humildes. Com essa afirmação em mente, objetivando a criatividade tão bela e profícua nos seres humanos, reverencio vossa onipotência, vossa onipresença e vossa onisciência, bem como vossa onivigência, e humildemente demando a vossa prudência, tanto quanto a vossa benevolência em instalar os dedos e banir da crosta terrestre este medidor de comportamento humano convergido no, na Covid-19. Como sei que as pessoas não merecem mais esta chance de se redimirem, imploro e me ofereço como Cordeiro Pascal, em troca, câmbio, permuta ou escambo pela reconciliação futura de todos os habitantes deste planeta com os vossos mandamentos, os quais natural e fluidamente norteiam minha vida, bem como orientaram, ainda que instintivamente, o meu comportamento perante o quadro de limitações, de limitação em 90% do funcionamento das minhas vias respiratórias nos anos de 2007 e 2008, decrescendo esta inabilidade após a traqueostomia e raspagem, como o senhor bem sabe, dos granulomas que se formaram na laringe deste servo que os fala, e que sabe o quão desesperante se é buscar o ar e este não vir. Sei o quanto o conhecimento literário ocupa a mente dos pensantes, ademais do conhecimento empírico. Porém, sei que tanto este quanto aquele apenas os são factíveis de apreciação, tendo os fundamentos dos Dez Mandamentos simplificados pelo Senhor, e regalados ao vosso servo profeta Moisés no Monte Sinai, enquanto liderava os israelitas de volta à terra prometida, após 400 anos de escravidão no Egito, em retaliação à traição dos ditos irmãos do vosso servo José, logo que tendo estes dez alicerces por referenciais axiomáticos é bastante triste o comportamento de irmãos que, por descrença da afabilidade laborativa e por míseros, míseros tostões, são influenciados por terceiros atraírem aquele que de disciplina tem um bom coração. É muito triste quando irmãos desacreditam na reabilitação mental, física e espiritual daquele a ser o primeiro a se levantar para buscar a recuperação da eucrasia, chegando a influir na queda proeminente do corpo refutada pelo reflexo do espírito. Ainda assim, é muito feliz a reconquista dos dons do Espírito Santo nesta carcaça temporária, que chamamos, com perdão da palavra, de corpo. Senhor, ofereço me como um cordeiro pascal para a salvação dos que já contraíram o vírus supracomentado, bem como dos que viriam a contraí-lo. Pois, infeliz e egoisticamente falando, minha vida já não tem mais júbilo, pois o Senhor chamou minha amada Amélia no dia de comemoração do nascimento do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, no ano de 2019 há apenas onze meses. Então, Senhor, a parte proponente vê neste presente a prova de amor ágape e a possibilidade de estar com aquela que me viu aprender a andar por duas vezes, reaprender a falar, a cortar a carne, a escrever, a ler e ler muito, a sorrir e sempre com a graça de saber que as nossas orações constantes, revigorantes e suplicantes eram, bem como são, a nossa força diária. <clears throat> Senhor Deus Pai, com a graça de vida do Espírito Santo, chamai-me para o reino celeste em ratificação à fé que me foi presenteada pelos meus pais e em retificação aos pecados do homem e do mundo inteiro. Com amor, vosso servo, humildemente, Marcelo.